Përshëndetje njerëz, do kthejmë sërish në një video tjetër. Let's go, kështu që kena me vazhdu. Këtë herë kam me bo një video pak më ndryshe. Për arsye se është video reaction reagime kam me bo të kongës t're që ka qit Young Zerka, Dafina Zeqiri, MC Kresha dhe DJ Gay. Gek. Gek. Let's go. Ashtë dhe. A një sen që do të menoj kogja shpejt për arsye të copyrightit. Shpresoj që s'ma bën copyright. Um pëlqen shumë mënyra qysh knon. E ka një far stilit veçant si Jamaica e përzime me pak shumë më shumë më pëlqen mënyra e zhanrit tina qysh e ka të lidht diqysh. Dej tash është shumë është më pëlqy të shofim tashti dej masanej kur t'ja nis me knu edhe MC Kresha se qysh ka me shku ama dej tash është shumë tu m'pëlqy kështu si kong ja do të dej tash me thonë për shembull me dhonë ni vlerësim prej nishit deri në dhjetë atëherë muj menoj që muj me thonë për momentin E MC Kresha mo çka me thonë përgjithmonë e ka një pjesë që e, lidh, e ndërlidh fort domethonë edhe ja komplimenton shumë fort veç një sen me thonë që qaj haveri që e paska për spot kështu koreografi kush ka kon që jau ka ble teshat amo veç Pse e njëri u dojnë me shëtë disha në vlo? Pse? Ska mujtë me dojnë me tesha normale a? Ja? Ti sa s'pe kuptoj, po. Fotoaparati të më përcil të në kun Tu i paparazzi të më tas mujt ty rolin Ja kom nis në Opel Corsa, tash raki në Apple Store, stupi Ja, dhe unë ja kom nis në Opel Corsa, edhe tash Jom me do një Golf gjashtë, është kogja një farë ndryshimi madh Ja, let's go, mësova për men Vesh mos borë muj, hajde ho luj, luj, luj E ka shumë të madhe, e ka bo buj Ja nis apet uh, Dafina, ta ngojmë edhe njëherë da pjesën e Dafinës Ish Qësa është e, më si nguva dhe pjesë muj me thonë 8 prej 10 8 prej 10 A, tash janë një sivesh me Lordia si pjesë. Edhe qe u kry. Edhe... Muj me thonë që kshtu si kongë shumë e fort. Um pëlqej. Nice, për me ngu për shambull kshtu për kerr ose për edhe për dasmë, nice është shumë për me ngu e. Pra njerëz kaq ke ky reagim për sot, mos harroni me bo like, subscribe, share videon edhe shihmi video tjera.